Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Mister Akang Kembali kali ini Akang akan bercerita tentang Abu Nawas dari negeri 1001 malam Namun sebelum cerita ini kita tuturkan dan kita simak bersama Jangan lupa satu hal yang gratis Subscribe Terima kasih Mari kita simak kisahnya Pada suatu hari Abu Nawas sedang ingin jalan sore-sore ke sekitar perkampungan wilayah beliau tinggal. Berjalanlah dia ke kampung sebelahnya. Di perjalanan, ramai sekali orang membicarakan tentang perguruan persilatan karena ternyata pada masa itu adalah masa-masa sedang harumnya sebuah perguruan persilatan. Ketika Abu Nawas masuk ke satu kampung tetangganya dari kampung dia, ramai di sana berlatih silat. Cuak, cuak, pada sakti-sakti orang dulu Maya karena memang belajar silat itu betul-betul setiap hari ya Bu Nawas lewat banyak yang silat ya nanya waduh ini perbuaran apa ini semua pada nengok eh Abu Nawas karena memang beliau sudah dikenal ini perguruan jurus Saka Timuna Abu Nawas waduh bagus benar ini jurus Saka Timuna ya Abu Nawas nanti saya boleh belajar bareng ya boleh boleh tapi jurus Sakatimuna itu belum seberapa apabila dibandingkan dengan jurus yang saya miliki emang kamu memiliki jurus apa Bu Nawas hmm, aku memiliki jurus lebih bagus dari jurus Sakatimuna aku punya jurus mau terbang waduh hebat Bu Nawas kapan-kapan kita ajarin dong boleh boleh baik teman-teman aku pamit dulu ya mau ke sana ke depan ya silakan Bu nawas ini semua di perguruan biru Saka Timuna jadi ramai membicarakan Abu Nawas hebat ya Abu Nawas semua terbang waduh mantap benar dah kembali lagi Abu Nawas berjalan sampai lagi ke satu kampung lainnya ternyata di Jono juga ramai sama lagi belajar silat juga uh waduh belajar stand up belajar segala macam nah ini Abu Nawas lewat lagi situ waduh ini persilatan ya dah Bu Nawas ini semua yang belajar silat nengok oh ya Bu Nawas ya Bu Nawas ini persilatan baru di sini perguruan persilatan baru didirikan beberapa hari lalu waduh jurus apa yang dipelajari ini ini Abu Nawas ya, jurus seribu langkah waduh bagus benar itu iya jurus seribu langkah jadi kita pasti selamat dah dan menang jurus gitu, seribu langkah oh, iya iya iya iya ya. bagus juga ini jurus kapan-kapan saya belajar ya boleh Bu Nawas gabung sama kita di sini jurus seribu langkah itu kan untuk melatih kaki lumayan biar lebih cepat dari kendaraan jurus seribu langkah ini memang penting karena untuk menghindari segala-galanya bisa saja ditembak kuat karena memang punya seribu langkah lari jadi kagak pernah ditembak <laughs> tapi jurus ini belum maksimal kalau belum mempelajari jurus yang saya miliki kata Abu Nawas begitu ini oh, yang lagi belajar jurus seribu langkah nanya waduh jurus apa tuh Abu Nawas hmm, saya punya jurus jurus pamungkas jurus mau terbang waduh jurus mau terbang Abu Nawas sih boleh Abu Nawas mantep tuh waduh kapan-kapan ajarin kami boleh untuk sekarang saya pamit dulu deh mau JJS nih apa tuh Abu Nawas JJS jangan sore-sore ya ada Bu Nawas bener ya ajarin kita nanti ya ya Bu Nawas jalan lagi Nah dari pertemuan-pertemuan perguruan persilatan itu tahu bahwa Abu Nawas punya jurus pamungkas mau terbang akhirnya jadi ramai itu di negeri seribu satu malam membicarakan tentang kabar berita Abu Nawas mau terbang ini terus mau terbang wah aduh ini Abu Nawas mau terbang jadi berita terhangat viral trending topik ya di negeri subuh satu malam saat itu akhirnya berita ini sampai juga ke telinga baginda Raja Harun al rasid sehingga beliau memanggil beberapa pengawalnya pengawal coba kalian ke sini baik baginda raja nah ini pengawal menghadap kami baginda raja ada apa baginda raja saya mendengar kabar berita bahwa Abu Nawas mau terbang ini. Apa kalian sama mendengar berita itu? Waduh, dari kemarin Baginda Raja kami mendengarkan itu dan sudah sangat ramai di masyarakat. Sampai anak baru nete aja tahu Baginda Raja beritanya. Wah, ini benar-benar berita yang mengagumkan. Tapi saya takut juga kalau seandainya berita ini hanya berita hoax. Wow. Kasihan Abu Nawas tapi kita perlu memberikan pelajaran juga nih kepada Abu Nawas kalau seandainya dia bohong dan ini berita hoax, maka akan memalukan kerajaan karena Abu Nawas sudah sering bersama kita di kerajaan ini cari Abu Nawas suruh menghadap saya ya bilang penting karena ini akan live dan siaran langsung baik Baginda Raja dicarilah Abu Nawas oleh pengawal-pengawal Baginda Raja datang nih pengelolaan konjara aja ke rumahnya assalamualaikum nama sudah waalaikumsalam waduh pengawal aja ini pada nyampe udah mari mari mari ngopi dulu bareng tidak lama-lama ini Abu Nawas kami disuruh menjemput kamu untuk menghadap Baginda Raja sekarang juga waduh sekarang juga penting apa penting banget ya pokoknya ngadep deh sekarang ayo karena nanti akan ada live siaran langsung ya ya udah dah ayo kita berangkat nah ini Abu Nawas berangkat sama pengawal kerajaan menuju istana Baginda Raja Harun al Rashid setelah sesampainya di kerajaan maka Abu Nawas berdialog bersama Raja Harun al Rashid bertanyalah Raja kepada Abu Nawas Abu Nawas Sebelumnya, saya meminta maaf karena mengganggu istirahat kamu. Malam hari ini kau dijemput oleh pengawal-pengawalku karena memang aku mengutus mereka agar menjemputmu. Tidak apa-apa Baginda Raja, justru saya yang senang. Kalau main kesini maafkan saya minum jus, makan enak <laughs> di rumah mah apa adanya saya Baginda Raja. Ya udah, kamu bisa makan sesuka kamu di sini. Tapi ngomong-ngomong Baginda Raja, ada apa ini? Panggil saya begini ya Bu Nawas kamu harus berkata sejujur-jujurnya jangan ada dusta di antara kita apa Baginda Raja ini berita sudah sangat menyebar kalau kamu mau terbang apa betul iya Baginda Raja saya mau terbang waduh kamu betul-betul mau melakukan itu Abu Nawas iya Baginda Raja saya sanggup melakukannya kalau kamu bohong kamu sanggup menerima resiko dan tanggung jawab apa yang akan kamu lakukan sanggup Baginda Raja agar tidak rancu berita ini di masyarakat dan menjadi bukti maka besok kamu harus membuktikan bahwa kamu mau terbang siap Baginda Raja besok kita kumpul di masjid ya nanti masyarakat kita undang warga kita undang baik baginda raja kalau kamu bohong dan mempermalukan kami karena kamu sering hadir di kerajaan bersama kami maka kamu harus siap-siap dihukum bila perlu hukuman yang hukum mati waduh sadis amat baginda raja ya sudahlah kamu jangan kemana-mana hari ini di sini saja. Besok pagi semua masyarakat diundang untuk menyaksikan kalau kamu mau terbang. Wah ini diatur segala-galanya mau baginda raja. Hakim ada, algo jomongo ada. Buat kalau nanti aku harus bohong langsung dihukum mati lantung Waduh parah benar dah. Semua masyarakat diundang termasuk dari tadi perguruan jurus Sakatimunak dan jurus seribu langkah diundang juga tuh datang semuanya tibalah masanya kepada Abu Nawas diperintahkan oleh Baginda Raja dan diinginkan oleh seluruh masyarakat negeri seribu satu malam saat ini berkumpul di halaman masjid yang menaranya tinggi untuk melihat dan menyaksikan langsung live Abu Nawas mau terbang oh semuanya seorang apalagi dari persilatan-persilatan memang ingin sangat membuktikan aduh kebenaran Abu Nawas mau terbang ini Abu Nawas tanpa ragu lagi naik dia ke atas masjid bahkan ke kubah yang paling tinggi jadi kubah masjid usai itu kan tinggi benar kalau lompat bro bisa meter terus ini Abu Nawas naik ke atas semuanya melihat ya ke atas waduh ada yang tegang ya sampai ngompol-ngompol udah ngeri duluan ada yang lebih baik sampai burungnya kesemutan pada tegang semua ada yang tegang ada juga yang kagak percaya kalau Abu Nawas melakukannya ada yang yakin 100% karena memang Abu Nawas dikenal cerdik ya kan ada yang ragu-ragu juga nah itu komponen seluruh masyarakat di situ berbaur jadi berbeda pandangan terhadap Abu Nawas saat itu dimulailah Abu Nawas sudah di atas kubah masjid dia langsung nengok ke bawah kemudian dia mengangkat tangannya seperti burung yang terbang ya mengepak-ngepakkan tangannya seperti ini wah, wah. wah ini masyarakat udah ada yang berbaik, ya ya ya ya ya jatuh dah jatuh ada juga yang sebelah doang lihatnya gini itu kalau jatuh gimana itu ya? ada yang benar-benar tegas ngeliatin pengen melihat wah bu nawas nih jadi kagak dia itu terbangnya wah, semuanya punya pandangan masing-masing pada saat itu kembali lagi yang harus nurunin tangannya diangkat lagi seperti mengepakkan burung seperti ini ya tapi tidak terbang-terbang juga ya. kemudian abunda harus diam sejenak ngeliatin tangannya dan dia turun dari kubah ke bawah nah ini semua masyarakat bingung waduh jurus palsu wah iya ini jurus palsu ilmu palsu ini lebih parah ini dari ilmu jurus akatimunak dan seribu langkah waduh ya. turunlah benawas ke bawah langsung dijaga oleh eh, pengawal raja di bawah ke dekat tiang gantungan lalu baginda raja nanya Abu Nawas waduh kamu bener-bener seluruh masyarakat jadi booming atas berita hoak bahwa kamu mau terbang buktinya mana kamu kagak terbang ini masyarakat melihat, iya betul Abu Nawas gimana sih kamu wah jadi ramai Abu Nawas langsung ngomong semuanya masyarakat baginda raja para hakim lalu gojo semua pengawal baginda raja yang terhormat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kemarin memang berita itu mungkin menyebar bukan saya yang menyebarkan entah siapa tahu dan saya hanya bilang saya mau terbang bukannya saya terbang mau tadi kan kalian semua lihat saya mengepakkan tangan saya seperti burung mau terbang itu artinya saya mau terbang eh, terbang ah, sih ini baginda raja bingung diem aja malu dia ternyata memang betul apa yang disampaikan Abu Nawas kan dia mau terbang bukannya dia terbang baru mau aja begini ambil hikmah dari kisah ini apabila kita membaca berita harus kita telusuri dulu sumber beritanya itu agar kita tahu kebenarannya kemudian apabila terjadi berita hoak dan tidaknya itu berita kita boleh melihat dan menyaksikan tapi jangan dulu diedarkan berita itu ya takutnya salah tafsir seperti dalam kisah ini itu tadi maka dari itu kita harus pandai memilih agar kita menjadi orang yang bersih. Terima kasih telah bersama Mr. Akan di cerita Abu Nawas. Thanks for watching. Kita jumpa lagi di cerita Abu Nawas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.